别闹别闹，走开！说，要发生的事，谁也阻挡不了的。这都怪我太任性了。阿威，太小了，还是你气量大大嫂。 Wait, 放走了我的相思鸟，大爷，呀、我不知道这茶杯里有只鸟，我根本不知道啊！不知道就行了吧，还不快点赔钱赔钱呢！是啊，就算你赔一千块大洋，也买不回我的常胜将军啊！什么一千块？两位大爷，怎么回事？怎么回事有事好商量，好商量啊，好商量啊！是是是，好，那你就评评这个理。嗯嗯，我要把要决斗的相思鸟放在茶杯里洗澡，哎，让它给放走了。你说怎么啊？你说怎么啊？潘老板，我只是顾着给他加。 可真热闹。